poder encontrar, despertar sin dormir, soñar sin soñar, aún no puedo entender, hallar sin buscar, saber sentir, sentir que es amar y si está bien o está mal, de ya no tener miedo al vaivén, si es contigo al andar, nunca pude imaginar siendo amargo ella me mi corazón, ser mi razón en mis ocho años bisiesto. Veas son son de dulce sabor. A pesar de no volar contigo, pude lograr lo que nadie amor pudo alcanzar. Es que contigo, amor, así se sacia el dolor. Cambias de mi gris a color iris de invierno Es que contigo, amor Posible lo imposible Cambias de mi gris a color De mi desierto eres mi sol